मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ वाइएस बनो